Okay. Ada ini mau? Ini mau? Ôi, học sinh ăn à. Sao bunyi loh? kanan anak di bawah Yosun, oh, hampir. Kebetulan. Ya, ya. Itu tuh ya sap, sapung posisi ya, ya. Ini yang terakhir. Sentia. Ini yang terakhir. Ya? Ini apa? Ini buat ini apa ya kira-kira hmm ada yang tahu nggak teman-teman kayaknya sih jadi walker Thank you. 你打霉。嗯。